Ano bang klaseng ballpen ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Ah! I love the way she makes me smile, she makes me smirk It gives me chills, it makes me... Susi ka ba? Bakit? Susi ka na yata sa pagmamahal ko sa... Ang pag-ibig ko sa'yo para kamita Wala mo sana dinurog mo pa. Akala ko ikaw ay akin Totoo sa akin sun is for the light. The moon is for the night and you the rest of my life 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとang trash ka, ni kawang basuran, kaya ikaw ang naman. Kilig na kilig, you're making me kilig, kilig na kilig. Pag binugbog kita ng marami, ang tawag sa'yo, mami. Alam mo yung mami. Alam. Yung may bandage na marami. Boom! Parang neneng B ang kanyang katawan. katawan. Ang sarap. Ay, susulat. Pag diliinan mo, sa kabilang page, naalala pa rin kung gaano kasakit yung pinagdaan. Okay, Masalimutin na ikaw ang mag-isa. Kasi kamukha mo yung unggoy sa baril. Ako ay pinagpalit pero di yun masakit. Alam ko sa sarili ko na ako masigit Yeah, wait Ang pagkain, linikha para kainin Yung pera, nilikha para pambili Sana ito linikha ka para sa na tashimai no akin の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の自民が忘れ ang pag-ibig ay parang bato. Pag nag-crack to, break na tayo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking panin. Paano mo nasabi na break na kayo? Eh, hindi nga naging kayo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking panin. Ngunit ngayon kaya kape naglalaho. Sila. Ay. Minahal kita na parang buwan. Minahal mo din ako na parang bitrin. Ba't gayon ang dami namin? Ingatan mo siya. Pinaliwala niya. Unan ka ba? Bakit? Amoy laway ka kasi. Boom! Parang neneng di ang kanyang kat... Ang pag-ibig ay parang Ferris wheel. Akala mo pinapasaya kanya, niya, pinapaikot ka lang. Oh! Ikaw ay akin! minahal Kasama ko ang may kapatid Mahulog na lang ako sa mabaho kanal Huwag lang akong mahulog Sa tao hindi ako minahal Buhay pinagpalit pero di yan masakit Alam ko sa sarili ko na ako masigit Yeah